yeah ringanigoma iri pasina redhimu kana kunzi luminat pasina sata nesim a sokuda vanogona kwete zvemudzimu kuti unzi wafona panoda atime nesim a kuti ifambe mota itaika nerimu imonyabhatitarisa zvotakurwa kujimu itako chako bhati uswara yatim igaro uziva kuti rufi noda mabhimu ungatsara dudzi apa uchisiya kim is too much kutobita shugama nejem sainzi inotanga fiza papeo nekem anongada buda futi pamangoma pajeramu im the top panongopera iyo tem im the top panongopera iyo tem yeah yeah, spendo, yeah I'm on Tarabafei, hamundipeti power climb the tower one on my side.